Chłodów nocy z wieku trwogo, aż pies czarny bierze drogą. Rzece jeden do drugiego, czy ty widzisz psa czarnego? Żaden nic nie powiedział, żaden bowiem nic nie wiedział. lecz odbywaj tak się znękli, że weszli w rów i przyklękli. Drżą jął, głos się jeże, apis zbierze, apis zbierze. Bierze, bierze, już ich mija, podniósł ogon i wyzwija. dalej oni stali i patrzali. Wtem o dziwo, okamgnieniu, biegnąc dalej, zniknął w cieniu. Długo stali i myśleli, lecz nic nie dowiedzieli.